3 pa lang kami. And nagka-warning na ako. And guys, good morning. Kakagising ko lang. Tapos nagising ako kasi may nagdo-doorbell. Ito. May iniwan sa door na galing sa So, nag-check talaga sila kung talagang mukhang nagsistay dun sa dineclare mo na address dun sa quarantine form. Okay, let's see kung ano yung mga pinadala nila. Ano ba ito? Um, hmm, check natin yun. Ito. So, meron siyang Sipsha spray. This is parang alcohol. Tapos, merong KN94 mask kasi talaga yung gamit dito sa Korea KN94 it's like um, yung protection quality is like KN um, N95 but it's a lot um, softer and you can it's more breathable than compared to N95 tapos merong ano kaya to malaking plastic Oh, for our waste. I think. that's a little mga food or whatever. Kasi nga naka-quarantine kami. And then, my form. Which is in full Korean. Mm, so, ayan. sinasabi, parang na-explain dito kung paano yung tamang pagtapon. Well, bahala na si Rico dyan. Siya na magbasa mamaya. So, ayan guys. Um, it's our day 3 of our 14-day quarantine. Actually, parang 15 days quarantine siya. And ito, day 3 pa lang, meron ng mga ganitong eklabu na pinadala. And this is also to check if it's, um, if the place you declared is really legit. Kung doon ka talaga nagsin. No, yesterday, nakailang tawag sila sa amin, guys. Kasi, dahil hindi ako nag-charge ng phone. So, na, na-paranoid sila. Na-alarma yung government kasi yung quarantine app ko is not working. So, ayun guys. So, tip lang, kailangan your phone is fully charged at all times. Ayun guys, so very strict yung, yung um, local government na kung saan ka naka-register din. Kasi sila yung parang responsible talaga to monitor at all times. Actually, yung app ko, wala siyang tigil kaka kaka-notify yesterday kasi na um, parang nakasulat doon. I left the quarantine area. So, kailangan yung app mo updated siya at all times. Tapos, naka-on lagi yung phone man, yung GPS. Kasi, um, kapag hindi naka-on yung phone mo or hindi, sila, hindi ka nila mamamonitor kung saan ka, they would um, think na you left the area, eh, diba, quarantine ka lang, dapat you should stay home or kung saan ka man, kung sa hotel, at all times. So, ayun guys, um, they're very, ano, napakabilis, napakabilis na notification na ma- maabot agad yung balita sa kanila. Tapos, ano, kailangan talaga hmm. sinusunod yung rules. And may, may message ako. <laughs> Ayun, no, now mag-ano lang ako, nagko-coffee. Magawa ako ng coffee. Kasi, Guys, ko lang. Time now is 11. And I just woke up. <laughs> Where's my mug? Ayan. So, guys, very ano sila. Very strict sila sa sa quarantine. They take it seriously. Kailangan yung yung app mo lagi naka-on. Yung GPS tracker. Yung GPS location mo lagi naka-on. And dapat yung phone mo fully charged all the time. Kasi once na namatay yung phone mo, hindi rin ka nila ma-track. And they would call you dun sa registered number mo once na hindi ka nalang makontakt, even dun sa registered number mo, and makita dun sa app, um, you can be penalized. And, um, actually, kahapon nag- nabigyan ako ng warning kasi nga yung phone ko naka-off. Tapos, ano, sabi nila parang bibigyan nila ako ng band tracker ng suot para ma-check nila kung saan ako at all times. Ayun. So, 14 days to, day 3 pa lang kami. And nagka-warning na ako. Diba? So, <laughs> ayan guys. So, magkape lang muna ako guys. And I hope you're staying safe there.